Masjid dari hujan adalah masa yang masjid dari basah dan masjid dari

ada tanya yang wajib dari tanya adalah kita yang wajib dari kita adalah cinta yang wajib dari cinta adalah yang wajib dari mesra

Yeah. apakah kita ini manusia dalam diam biu karena tak mampu jangan langsung pantenan cahaya ada rahasia eh, tidak rahasia apa capek tak buka botolnya Dia di sini ada di situ. syarat seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan nanti dan kita tak juga rela tunduk pada jarak dan kita tak juga rela tunduk pada jarak kita berjalan saja Meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini Dan kita tak juga akan terhenti Selalu berjalan Dan kita tak juga akan terhenti kalau raja bertahankah kita ini manusia yang dalam riang ringkih rumit dan terhimpit ada bahan bahagia tidak bahagia ada di sini ada di sana ditikam-tikam rasa kita berjalan sama terima terus berjalan Meskipun kita tak berapa jauh jalan ini nanti dan kita tak juga rela tunggu pada jarak dan kita tak juga rela tunggu pada jarak kita berjalan saja masih Kau berjalan Meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini Dan kita tak juga akan tahu